ayol ona yo'q o'sha boshqalar yashash uchun biz bormiz kelajagimiz faqat o'zimizga bog'liq biz ana shu tor halqa ichida o'ralashib qolganmiz va uni boshqa kimdir uzib tashlashini kutamiz qamoqxonaga kelsin tushunarlimi vaziyat judayam jiddiy hammamiz hushyorlik bilan harakat qilishimiz kerak O'zbekiston vatandoshlarimizning har biri hayoti biz uchun juda ham muhim. Men ishonaman, sizlar bu vazifani bajarasizlar. Hammangizga omad. Opa singillarim, o'zingiz bu mas'uliyatdan chetga o'zingizni tortmang. farzantlaringiz kelajagi uchun